සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සුළු කරන ගානක් ගැන වැඩි කිරීම සම්බන්ධව පොඩ්ඩකින්ද ඊළඟට අපි page එකට යන සරි <coughs> හරි අද කියලා දෙන්න යන්නේ වැඩි කරනකොට ඍණ අගේවල් දෙකක් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන સિદ્ધාන්තයක් අද තියෙනවා ඍණ අගයක් ඍණ අගයකින් වැඩි කරනකොට උත්තරය ධනාගයක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක එන විදිහ අපි බලමු. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන સિદ્ધාන්තය තමයි ඍණයි ඍණයි ධන කියන එක මතක තියාගන්න මේක තමයි සිද්ධාන්තය මොනා කරද්දීද වැඩි කිරීමේදී ගණන් දෙකක් වැඩි කරනකොට ඍණයි ඍණයි ධන හරි අපි දැන් උදාහරණයක් ගමු මෙතන බලන්න ඍණ 3 වැඩි කරනවා මොකෙන්ද ඍණ 4 අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ඍණ ගැන ගණන් ගන්න නැතුව 3 වැඩි කරමු 4ෙන් 3 4ෙන් වැඩි කරනකොට 12යි දැන් අපි සිද්ධාන්තය කියලා තියෙනවා ඍණයි ඍණයි ධන කියලා එහෙම නැත්නම් මේ ඍණ මෙතනත් ඍණ උත්තරේ මොකද්ද ධන right ඍණයි ඍණයි ධන එහෙනම් තුන්වරක් අතර 12යි ඍණවරක් ඍණ ධන ධන 12යි උත්තරේ හරි එතකොට උත්තරේ හරි <coughs> දෙවෙනි ගානටයන් ඍණ දෙක වැඩි කරනවා ඍණ 8ෙන් එතකොට දෙවරක් අට කීයද දෙවරක් අට 16යි ඊට පස්සේ ඍණවරක් ඍණ ධන මෙතන තියෙන ධන. ධන පෙන්වෙන්නේ නැති උනාට ඒක ධන. එතකොට ලේසි. ආපහු මම කියනවා සිද්ධාන්තේ මොකද්ද? ඍණවරක් ඍණ ධන. අපි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ගානටයන් 8a වැඩි කිරීම 2a. හරියට පොල් ගෙඩි 8 වැඩි කරනවා පොල් ගෙඩි 2යි වගේ. ඒ වගේ. එතකොට 8 වරක් 2 16යි 16යි a. ඍණයි ඍණයි ධන. හැම වෙලේම මේ උත්තර ධනමයි අද මේ ගානේ. ඊට ඇසෙවි මේකට යන් 32b වැඩි කරනවා 2b වලින් 32 වරක් 2 64යි b එක b එහෙමම එනවා මේ bbb හරි bb <laughs> ඊට ඇසෙ ඍණයි ඍණ වරක් ඍණ ධන මෙතන උත්තරේ මොකද්ද ධන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන සිද්ධාන්තයක් ඍණයි ඍණයි ධන කියලා right ලේසි අපි දැන් ගණන් පස්වෙනි ගානට යමු ඒ වැඩි කරනවා 3යි ඒ වලින්. එතකොට හරියට මෙතන තියෙන්නේ මේ 1යි ඒ මෙතන තියෙන්නේ 1යි ඒ. එක්වරක් 3 3යි වගේ. මේ එක්වරක් 3 3යි ඍණවරක් ඍණ ධන. එතකොට ධන 3යි ඒ. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකට ඍණ 1 වැඩි කරනවා ඍණ 9. එතකොට එක්වරක් 9 කීයද? 9යි ඍණවරක් ඍණ ධන. එතකොට උත්තරේ ධන 9යි. right ඊට පස්සේ අපි මේ ගන්න බලමු මෙතන තියෙනවා විශේෂයෙන් D එකක් මෙතන තියෙනවා හතරක් හරියට පොල් ගෙඩි 6 ගොඩවල් හතරක් වගේ මේක ඒ කියන්නේ 6යි D වැඩි කරනවා හතරෙන් 6 වරක් 4 24යි මේ D එක හැමම දානවා මේ D එක හැමම මෙතන දානවා එතකොට 24යි D ඊට පස්සේ ඍණ වරක් ඍණ මොකද්ද ධන ඍණයි ඍණයි ඝන. එහෙමනම් ඔකයි උත්තරේ. අන්තිම ඝන බලන්න A වැඩි කිරීම 4. මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම 1A. 1A නේ මෙතන තියෙන්නේ 1A වැඩි කිරීම 4. ඒ කියන්නේ එක්වරක් 4 4යි මේ A එක හැමම වෙනවා. 4යි A ඊට පස්සේ මොකක්ද අනිත් එක? ඍණයි ඍණයි ඍණරක් ඍණ ධන. ඍණ වැඩි කිරීම ඍණ ධන. එතකොට ධන 4යි A. සෝ මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟට ගානමු ඊළඟට සැරේ අපි බලමු කොහොමද ඍණයි ධනයි වැඩි කිරීමේදී වෙන්නේ කියලා. Thank you for listening and I'm going to uh, bring another video clip for you just uh, a very simple one and if you understand this one just share with your friends and if there is any problem just uh, get back to me with your comments. Thank you.